sita sabuni elfu mbili elfu mbili Sasa unaangalia naomba sabuni za kuogea jamani. Sabuni siuzi. Siuzi. Kwa nini? Hamna si. Nataka sabuni. Sawa, zipo ila siuzi. Kwa serious bwana. Naomba sabuni za kuogea. Siuzi. Mume wangu leo, siamini, siamini, siamini, siamini. Hivi wewe watu wameshibana saa hizi, wewe si nimejana kusema nikaoge nikanue sabuni nikaoge, sabuni sikwambia imenishia. Si nimefika dukani pale mwenzangu, sabuni ipo naiona, muuzaji kasema siuzi Asante. Nani? Yaani nimekataliwa siuzi na ilangu karudisha. Bado wewe kama kama ningekuwa nakopa, nilikuwa nanunua nimempa 10,000 yangu nampa namwambia naomba sabuni ya kuogea hiyo moja. Kanaambia siuzi. Ah, yani acha tu. Sasa tukutane basi, eh? Niambie mama. Kapi? Eh? Ah, Sio stress ya bora. Ushanimisi huko? Ah. Eh. Unataka mishipa hela. Kivipi? Oh, Wameshipa hela? Yesu anambia ninga mtani hapo. Naomba hmm. ombe la nini? Naomba nani? Naomba nini sabuni? Hmm. Kana misuzu. Sasa mishipa hela. Hmm. Hmm labda kuna kitu yaani kilesilesi tu hmm. hmm? kitu gani ndoko mimi sifurukutu wala kitu gani umeanza mchezo wa nguvu tu hmm.